Saudação internauta, seja bem-vindo! Eu me chamo André e você está no Obliterando Jogos! Ah, moleque! Prepare-se! Hoje vamos jogar Street Fighter, Alpha! Street Fighter Alpha! Comenta aqui embaixo com que personagem que você joga. E eu vou escolher a Chun-Li. Então, vamos nessa! Rose! E... Ação! Vamos lá, pra cima dela! Isso, do carro. Chuta. Não deixa fugir, não. Isso. Isso, continua assim. Isso. Chuta, chuta, chuta, chuta, chuta! Kikoken nela! É isso aí, pegou! Beleza! E vamos pro próximo! Zorro! <laughs> e agora... Birdie! Ah, maldito! Larga ela! Já pro chão. Vamos lá. Isso. Quebra a cara dele. Ah, maldito! Calma! Agora! Beleza! Ah, moleque! Viva! Para o próximo! E agora? Sodom! Round one. Fight! Opa! Já ele é perigoso. Tá chuta, chuta, chuta! Ah, moleque! Sai, sai! Opa, tonteou! Ficou quem dele! Vai, vai, vai, vai! Vamos pro próximo. E agora... Nash. Round one. Cima dele. Sonic Boom! Sonic Boom! Sonic Boom! Ah, beleza! E agora? Ken! Vamos lá!

Max Kuchen. Vai agora! Isso! Beleza! Ah! Ah, essa foi boa! E agora... Sagat! Round fight! Isso aí, não vai pra ele não! Se guardem ele! Tiger! Tiger! Tiger! Robocop! Já pro chão! Round t fight! essa! KO! You win! E agora? Rio! Vamos lá! Hadouken! Nuke! Chuta, chuta, chuta, chuta, chuta! Ah, Hadouken, Ryu! Ah! É isso aí! Ha! Ah! Essa foi por pouco! Ah, maldito! Tome isso! Bora! E agora, vamos para o chefe! Vega! lá, pra cima dele. Quer ver a cara desse bandido? Volta aqui, miserável. Opa, tonteou. E já pro chão. <laughs> Vamos lá, de novo. Foi! Dá mole pra ele não! Isso! Ah, desgraçado! Não! Não! Vai, vai, vai, vai, vai! Sai! Sai! Sai! É isso aí, conseguimos! isso! Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Conto com sua presença no próximo vídeo. Se gostou e quiser mais vídeos como esse, não esquece do like. E até a próxima!